はい、それではちびっこ隊で鮭サンバお送りしたいと思います。構え 直れはい戻ってきてください